Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodia o esas dimancho kai mi esperas ke mi successos eh, reaktivigi mian na computilo on char G eh, Mi esperas ke vi povas. Vi povos spekti ĉi tiun mediton eh, ĝusta tempe. Ciu kaze mi elektas kun vi por cun mediti el tiron e la oca congresso 1900 el cracovo iam zamenhof clarigas la um, facton che malantau la declaro che esperanto ne havas mastroin pagio quarcennau Vizias, che tu en la comenzo de nia movado mi declaris che mine volas esti mastro de Esperanto, sed che la tutan mastrezon pri Esperanto mi en tuta plenezzo transtonis alla Esperantisto mem. Vizias ancau, che de tiu tempo mi ciam loiale agadis au almeno penis agadi conforme al tiu declaro. Mi donadis al vi consiloin, ciel mi povis, sed niam vi audis de mila vortoin, tion mi postulas, au tion mi desiras. niam mi provis altrudi al vi mian volum. Tamen, consciante, che gis sia plena fortichigio ni afero besonas ian encorbigitan standardon, mi, lau via desiro, dum dudec iaroi plenumadis tiun rolon ciel mi povis, cae mi permesadis, quancam tre nevolonte, che vi vidu en mi cefon cae maestrum. Bone do. Estas interesse che ec acceptante ne vole la rolon de maestro dum la unua generazio de la lingvo nome dude quin iaroi, Zamenhof neniam acceptis esti mastro de la lingvo. Male al uh, Schleier privola puco exemple. Cae tio estis uh, vere genia, char tio respectis la fundamentan principon de ciui homai lingvoi nome che lingvoi ne appartenas al iu homo. Et se ili estas planita, inventita, artefarita e construita la uvia bon trovo. Do, quel foie, uni povas teni sur si titolon, sed neniam troigi pri gia uso. Kai mi pensas che tio estas uh, eh, interessa pripenso generala. Crom. Crom la sfero de Esperanto kaj de Esperantismo. Do kelkfoje ni povas esti majstroj, sed ne neniam vere mastroj de io. Ĉar do se io apartenas al grupo ni povas estri, ni povas esti ĉefoj, sed ne vere mastri la feron mi pensas. Cium vi pensas per tio? Do, nicun meditu. Coran dancum pro vi attento gis morgau. En la nova semaino mi esperas che cio iros glate con mia computilo. Do, gis morgau cae antauen, sen fine.